Welcome back to my channel आज मैं नया वीडियो डालूंगा क्योंकि बहुत दिनों से मैंने डाला नहीं पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फिर देखते हैं हम्म, हो गया फुल स्क्रीन और मैंने मेरा थीम सॉन्ग भी बना के रखा है सिलेक्ट किया है मैंने ऐसा अच्छा है एकदम मेरे को एक कार्टून पसंद है उसका एक्चुअली मेरी पिक्स है उसका मुझे कल कुछ तो यहाँ पे दिखाता है कि टावर जैसा तो उसे मुझे ढूंढना है मेंशन था मैं कुछ तो मैं एक, एक दिन मैं बोट से गया था और वहाँ पे इतने सारे पिले ये क्या बोलते पिलेजर नहीं विंडिकेटर इतने सारे बहुत थे बहुत क्या बताऊँ तुम्हें इधर इधर राइट शॉट लेता हूँ मैं को मारने के लिए मैं सारे मर गया था उस दिन मैं सर्वाइवल में खेल रहा था वो मेंशन ढूंढना है हमें आज तो चलिए ढूंढते हैं पहले ढूंढते हैं बहुत फालतू गिरी चालू है इसमें क्या करूँ अरे यार कहा है गेम मोड स्पेक्टर करना पड़ेगा स्पेक्टर फालतू फाइव देखो मेरा मुन का फिर रहा है flying, flying. Mm. Dun, dun, dun, अरे अरे spectator mode game survival survival आज मैं सर्वाइवल खेलूंगा हम्म, घुसांत आज मैं रात को ना जॉम्बी से लड़ूंगा और मेरे इस पपिया और के इसके मैं ढोकले को बचाऊंगा ढोकले हर ढोकला खिला दो मुंह क्यों सामने करते हैं थोड़ा वीट उठा ले तो अरे मिला यार मिला क्या वो ढाहुरट काका द्या कहीं काहीतरी वीट तरी द्या ढोकले के ऊपर बैठने में मजा मजा आता है टुक टुक टुक आज मैं पहले राइड करूंगा और थोड़े देर बाद जॉम्बीज सब सब से सब आएंगे मैं लड़ूंगा ना उनसे तब तक मैं ऐसे टाइम पास करता हूँ चलो ढोकला तेरे को ढोकला नहीं खिला सकता पैसे नहीं पहले मुझे बहुत कुछ मेन चीज़ें चाहिए जो कि इधर है सीक्रेट डोर तो तब तक टाइम पास कर देते हैं करते हैं सॉरी चलो चलो चलो ये है मेरी सीक्रेट रूम और यहाँ पे मुझे ये देखो ये देखो भाई मिरर बोर्ड्स मिरर ये सब कुछ ले लिया हाँ तब तक मैं स्ट्रीम पॉज कर ए, वीडियो पॉज कर देता हूँ कहाँ पे गया और मैं वीडियो सेट तो अब रात हो चुकी है तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ तो चलिए देखते हैं इन लोगों को अब शुरू होगा एक मिनट एक मिनट मैंने इसका विचार ही नहीं किया कि क्रीपर क्रीपर आए तो मेरा घर उड़ा देंगे इसने मार भी दिया एक मिनट में गेम मोड चेंज करता तो हूँ मेरी फट गई क्रीपर से जल्दी जल्दी क्रिएटिव मोड क्रिएटिव मोड मेरा माउस क्रीपर आज मैं इन भाऊ आज या भावना मारना है आज मैं ये भाव मारा भाव आज बहुत जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं पहले इनको थोड़ा मारूंगा मारने में बड़ा मजा आता है कहा है कहा है एक्सपी फार्म नहीं बना के रखा जब मैं ये लैंड बनाना था ना आइलैंड तब तो भी ये स्पॉन होते थे आधा आइलैंड बना था तब तो भी स्पॉन होते थे कैसे नुबड़े फालतू क्रीपर मार पता होता तो मारता आई थिंक सो ये हड्डी कैसा है एकदम हड्डी ना पता है मुझे लीड लगा के मैं क्या कर लीड इसकी लीड ना मैं इसको लगा लगा के छोड़ो इसको नहीं लगती लीड लीड बीड कुछ नहीं लग एक शॉट खत्म पार्टी भी मनाएंगे वैसे है और मैं पूरा एक साउंड सिस्टम सब लगा के पार्टी करेंगे रुको ना इनसे लड़ लेते हैं पहले ये लड़ने का कुछ मतलब नहीं है वैसे सिर्फ टाइम पास के लिए मैं कर रहा हूँ टाइम पास एक रिपेयर बाबा कसा आहेस रे मस्त है ना एकदम हिरवा हिरवा माला तुझे तोड़ घाल दे तो आहे का मेरे पास छः टी एन टी लेके मैं क्या करूँ लेकिन मेरे घर भी उड़ जाएगा एक रिपर भावा कशा है रे एक रिपर भावा एक्सपी आज बहुत मिलने वाली है इसको तो मार दिया इसके ढूंढने पे मारूंगा ये तो मर three shots only for creeper hey आज बहुत एक्सपी मिलने वाली है इसको मैंने अब बहुत मार लिया ये देखो ये बेचारे आयन चाहिए इनको अब मैंने बहुत कर लिया इनको मार देता हूँ अभी तो जा पे गया तो अब मैंने बहुत मार लिया तो अब हम मेरे घर में कैसे स्पॉन होते हैं मैं लाइट ही लगाऊंगा थोड़े घर में रुको तो एक मिनट टॉर्च लेता हूँ मैं और फिर इनको पहले मार डालता हूँ ताकि फिर से कभी ना स्पॉन हो कोने कोने में जैसे आप वो हिट लगाते हो वैसे मैं टॉर्च लगाता हूँ ये ताकि यहाँ से कीड़े भाग जाए एक कीड़े क्या कर रहा है निकल निकल दो हिट्स तो हमें मेंशन ढूंढने जान ढूंढने जाने हैं क्योंकि मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें ये लिखा था कहा गया अरे क्रीपर कैसे है छोड़ो इनको ये टट्टी है सब कुछ आपने देखा ही होगा ये मेरा चेस्ट इसमें लिखा बुक एंड क्विल मिला मुझे स्कूल का जो कब यहाँ पे मर रहे आकी देख कम टू सीएम मतलब कम होगा ना सीएम तो नहीं होगा कम एम एन एस एन मतलब मेंशन ही होगा हाँ एंड और विलेजर तो नहीं मारते come to fight at mansion हाँ come to fight at mansion होगा पक्का मुझे लिखा है साइन हाँ हाँ नहीं वैसे विलेजर नहीं मारते चिल्लाता कौन है एंडरमैन चिल्लाते हैं तो एंडरमैन और ये क्या है हाँ हाँ हाँ हा, वो कौन करता है वो विंडिकेटर विंडिकेटर और एंडरमैन और आगे कुछ नहीं लापता बुक एंड गुल यहाँ पे रखता हूँ तो हम चलिए ढूंढने चलते हैं मेंशन डिमेंशन मेंशन डिमेंशन यहाँ पर मेरी बोट थी मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की लेकिन कुछ मिला नहीं अफसोस कुछ मिला नहीं अगर उन्होंने पागलों ने मेरे को फाइट को बुलाया और खुद ही भाग गए तो देखना डर के मारे भाग गए हो गए ओह अबे भाई कितनी देर यहाँ पे तो कुछ नहीं है यहाँ पे तो कुछ नहीं है मैं पॉज करता हूँ आपको को पता चल जाएगा कवर शो शो करके पहुंच वन इटर्निटी लेटर तो मैंने सब जगह ढूंढा कुछ नहीं मिला दया कुछ नहीं मिला ये देखो कैसा दिख रहा है फास्ट स्पीड में जा रहा हूँ हम्म, इसलिए अब मैं क्या करूँ प्लस हम्म, क्या होता है वो थ्री मैं तो अभी three thousand two thirty six यहाँ पे तो मेरा घर होगा पीछे और नहीं थ्री हंड्रेड को मेरा घर है मतलब मैं ऐसा ही जा रहा हूँ ये तो ये आगे का होगा ना शायद यही मिले हैं कितने स्क्विड्स थे वहाँ पे देखे ना आपने यहाँ पे होना चाहिए वो जो कुछ भी है मेंशन कमेंट मेंशन बोल के खुद ही भाग गए साले टकले यहाँ पे देखते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए प्रूफ वैसे मैं बोटिंग कर रहा था तब मुझे मिला था कुछ तो लेकिन मैं तब गया नहीं मैं सर्वाइवल में खेल रहा था तब इस गेम में अब यहाँ पे मेरा घर होगा यहाँ पे भी कुछ नहीं है सिर्फ एक बकरी होती ना मैंने एक बार देखा था एक बकरी थी यहाँ पे अब अभी अभी देखा था ढूंढते हुए नहीं मिल रहा घर भी नहीं मिल रहा यार तो कैसे पागल लोग प्लस हम्म, भगा दिया उन्होंने भगा दिया है दिन को तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और 不吃。